Bonjour, c'est la première fois qu'on vient faire l'épicerie depuis le début de la pandémie. Donc, on est venu ici au IGA. Donc, c'est un grand supermarché. Ça, c'est ma section préférée avec les fruits et légumes. Ici, on a la section biologique avec des vitamines. Ben, derrière le... Non, pardon. C'est là-bas en arrière, la section. Ah! Ça fait trop longtemps. Ça, c'est la section bio. Ça s'appelle Rachel Berry. Et ça, c'est les caisses. Et comme vous voyez, il y a la distance sociale avec les pas par terre. Il y a même des flèches pour indiquer la direction où on doit aller avec les paniers. Euh, à l'entrée, tout le monde doit se laver les mains. Et euh, on a des petits couloirs. Euh, c'est intéressant comme c'est organisé. Donc, je vous montre l'entrée il faut... Ah ben maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est ça. À terre ici aussi, il y a des pas pour expliquer où est-ce qu'on doit attendre. On doit se laver les mains. Donc euh, voilà. Bye bye.